donosti ingertatzen diren gauzai buruz informatzeko, ze mediotara jotzen duzu? E, egun kaliri, egun kaliria. Eta, e, uste dezue ondo enteratuta zaudetela, donosti ingertatzen diren gauzai buruz? No, nahiko, naiko, nahiko, ondo, nahiko, ondo. Telebista da egun Twitter, hola, hola kosaretan. Yo la radio, la mía, a mí la radio me gusta. Pues no, no sé cómo se llama la que está puesta. E, Aldezarreko hauzo elkarteak publikatzen du e, modu independientean publikatzen du ba, bueno, udaletxeak egiten ditu ekintzak eta bestelako ekintzak eta publikatzen dira Ba, ez da bat, egin primaki galdeketa txiki bat donostiri buruz, horrela labur labur galderatxo batzuk, haber bakizkizun erantzuten. Horri ba. eh? E, lehenengoa, e, bakizun undagoen emakumeen etxea? Bai, hemen noken Eta groseko gaztetxea? e, bai ze grosekua naiz, así que <laughs> justo oso gertu bizi naiz oruliaren azpian. Bai. Eh, gero, zer da Donostia 2016? Buf, hori <laughs> asko ez dakit. Ba, aurrera eraman duten proiektu bat dudaletxetik, e, eh, kultura aurrera eramateko, baina ez dakat oso argi zer iburuz dijoan. Sabe donde está la casa de las mujeres? En sí, aquí, en la calle okendo. ¿Y sabe dónde está el Gasteche de Gros? No, eso no sé. Está eh, ¿Dónde está la Casa de las Mujeres en Donosti? Catalina de o así. ¿Sabe dónde está la Casa de las Mujeres en Donosti? En la calle Elcano. ¿Eta Grosico Gaztetxea? ¿El Gasteche de Gros? Es de aquí, es, es, de Gros... Tampoco. ¿Qué es eh, Donosti 2016? Sí, eh, lo de la cosa cultural, la ciudad cultural. Sí, no entiendo muy bien a qué se refieren, pero bueno, ya sé que es la ciudad cultural de Europa, vaya. No ba, nos tengo capitales culturales, y además era prensa con lana en esta nueva. Es más proyecto en este lugar que no sé. ¿Hasta eso pasa tu codo recto, no estoy eta Y justo zaindu beharreko kontua da, eta prozesu hortan denon parte hartzea. Nazio harteko harremana igual hobetzea, baino turista gehiago. <laughs> izen bat, izen bat, izena pixkat gehiago eh, entzungo da Europan. Hortik naurea bat jurio gaztatu eta nahi duenak etorri, ba, bueno, ezagutze, ezagut bide bat, Europako, donosti. Ba, donosti arrentzatze ez daka onurarik, o... Bai, tabernak ditu narentzat eta turismoa diru irazten du narentzat, bai, nerezat ez. Ze kultur du e, eh, sustatu beharko litzateke zure ustez, donosti eta masia? Parte zabantari gabe. Ba, jendean, e, hau da, e, ez zerbitzu kultur eredu bat, baizik eta kultur eredu bat e, nun jende berak proposatzen dituen gauzak. La kultura, eh, invertir más en educación, que están quitando, y una de las cosas muy buenas de la cultura es que hay empleo. Sin empleo no hay cultura. Ha, ah, bakizu zenbat desjabetze egon diren donostin, edo egon diren. Ez, ez dakit manifestazioaren batean egon duen, eta ikitzen bakia zen. Bai, haitu ditut, baino egia esan, gertu ez aizkit eh, tokatu. Ba, egon direla, baina kasu konkretuak ez dakizkit. Ba, bat kostatu duen eh, donostialdeko metroaren irudia latzeak. Topo izatetik metro donostialdea izatera e, kartelak eta aldatu dituzte, eta horrek kostu bat izan du. Ba, zenbat erainokoa izan den? asko, oso ondia. Está aquí, está aquí. Pero me parecería indecente que hubiera costado mucho con la que está cayendo. Ez baino, ez dut uste donostiko metroa beharrezkoa nik, así que... <laughs> Horren inguruko berriak ez ditut ez da irakurtzen egiten, ze uste donosti hiri txikitsua dela, nahi guztaren zaitolakoa izatea, eta ez dut uste metroa beharrezkoa nik. Tuko zenuke zuk donostin? Aldatu? Ba... Igual gazteekiko programa gehiagin. egin. Ui, mal vale que no me lo pregunten. Mal vale que no me lo pregunten. Eh, lo primero, esa estación de autobuses. No sé si hay o allá o en el otro lado. Pero vamos. Alde zarrean ez daukago kulture txerik, ez daukago kirol legirik, eta bi arrebindikazio dut egin